tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Nicolas de la scène tuto en informatique et aujourd'hui on va vous présenter comment installer WhatsApp sur, sur le PC sur Windows 10. Alors, pour ma part, il se trouve dans téléchargement. On va dans téléchargement. voilà, il s'ouvre. Démarrage du narrateur. Alors, deuxième étape, c'est toi qui l'as dit. Après l'installation du logiciel, vous devriez ouvrir WhatsApp sur votre téléphone et vous allez dans Réglages. Dans les réglages de votre iPhone de l'application WhatsApp, vous allez dans WhatsApp Web Desktop. Quand WhatsApp sur le PC est en train de s'ouvrir, vous avez là les trois étapes pour configurer WhatsApp sur l'ordinateur. Première étape, ouvrez WhatsApp sur votre téléphone, puis avec votre téléphone, vous allez scanner un QR code qui vous permettra d'accéder à vos contacts et toutes vos discussions de WhatsApp. vous scannez le code barre. Un petit temps de, chargement sur l'application sur l'ordi. Et voilà. Maintenant, vous avez WhatsApp sur votre ordinateur et sur votre téléphone. Petite astuce en plus, vous avez euh, WhatsApp via votre PC sans être connecté au téléphone. Ouais. Euh, voilà, c'était... C'était la mouette d'un tracteur. N'hésitez pas à venir liker notre deux Toi, c'est quoi ta Ma chaîne à moi, c'est Nicolas, tutoriel informatique. Voilà. On va un peu écouter ce que ça donne.